aqui, وي o Iam, cenário tecnologia ايه ترى سعيد ديميسيونير يمدوك انايا قلا نقلا بيان هضرون يعني شنو هذا وسزات الغاشيه اختار له اخر سنقلا بيان ومن بعد هضر وهي ديبيتي لا فافاس ديبيتي العرسي ديالي ديبيتيتون انا حبسنك السنه انا حبسنك لا ديبيتاسيون دا سادون الشعب ايوا شو كرين قرار الى لاسومبلي كونستيتيون سكي فو دير لا كونستيتيسيون اكزيستونت يويت واسيف عفسيت الشعب داين نبنو الدستور جديد تمنداو التجديد دونك كاش كي فون فوت الرابع ودا سنه تاكل لي لوسون دايين فو ديميسيوني ومن بعد الشعب يولي هذه يقيم النيه الشعب القرضاوي اذا كيتناغل حذرت يخدعن ورتمنت يخدعن الى الراديكال الى السيستمي ماشي غادي يروح السيستم الى غادي ينقر غادي ينقر زعما غادي تويقلع فوزار وكالي امك دا شوت السيستم السيستم تاعنا يقرو لنا السيستم انت اللي خداشنيش كاين صالح يبان بن صالح يبان كريم يونس يبان Mais il y a peut-être des centaines, des milliers qui sont derrière de Karim Younes. وإذا كني مرة السيستم وهي ينبغى راه دايرة وين نبغى الشعب une يورغانيزي وين نبغى هذا يخدم de quartier, comité de village, من نتا الدارت هذه هضره يعني انت هضر يا رانور نخدموا موا قرار تعاود ختيت نخدموا موا اون كاس سوليداريتي تاع الدارت ديال الكارتيي وين يونا الحبس ما نبغى نكرو البابور انا تزير ما نبغى نكرو البوس ما يغلدو موطين ما زوالي تسعود ارقاز تمطوط قاشو سعيد ثقة فرختي سوردين تساقا طرا وني تسالو وني تساولا وكرشي ويس سي سالو تو اورغانيزاسيون لو سيستم ايين ود القران قايد صلاح يروح ويطلع لوح سافو دير ما الا اون بيرسوناليز ونعاد نفهمو ماذا شمع سي تو السيستم سوردي سي تو السيستيم نساعد بوتفليقه بوتفليقه ماكرون دونالد ترامب الامارات السعوديه ويقلندا حفتر قليبيا سي تو سو سيستم كي دوا بارتير باش غادي يروح الشهور ثورا ذو الوقت ثاني دا ما كان سعيد كان انا حبسه كاين تغماي انا نهضر كل يوم ليس عندي ثابو سنين سوايط انزر ندي نوط نهضر داشي نبغى نقارد ما بغى الغاشي راديكال اد رنو ثلاثه أه، مثلا الى الغاشي تريبيا مي ماشي الى الغاشي باسك تاع شورت الى قضيه الغاشي ثلاثه يدي في الدون نحبس الخدمه كراف جينيرال ودن نقرا كراف جينيرال ليميتي ويا دي قرن كراف جينيرال ليميتي نقرا الارواح وثاني نربح حسد ثلاثه ما نربح ثلاثه نخدم كراف جينيرال مارش انا عدي على غراف يومين ثلاث ايام واسقلي ليميتي ويا دي قرن العصيان المدني نقرا فهم ستابور برك يقرو ينوان تفهم امتي مدان ما الزمراس ربي يربح مي العصيان المدني سي اون ديكلاراسيون دو غير Moi, شوي بور كي شوي بور كي قبل هذا مثلا قبل الاغمير ويا تاع قبيل لا لا دوك تقرا راه دريا مدن وتقرا راه تاع غير شبيش غالفينكا يفو نسيت موفمون باسيفيك هذه قيم باسيفيك باش الحكومات وقال الباسيفيك هنا قايد صلاح في لي بروفوكاسيون يخدمنا كثوره باللي هنا تشدونا الانتخابات انسان اتسيتيرا كنين على الموتيلين تاعنا ونقبل انا ديليت مي هنا باسكو سورغانيز نهني ساعة نعلمن دا شو يخدمن مي كري اون سورغانيز با سي بيان قلع نشدو العاليت اخر وساني عدان سي تري بيان مي دروس دروس الفو لوتورغايزاسيون لوتورغايزاسيون دا شوز هذا نجمع لكن ميوسان كلي كارتيك تو دار كلو زينات قلي جينفاستي كلي ليسي يعني كم كان نسمزدوخ دوم كان الخدمه دوم كان القرايه هذا نشوفه كان المحوريه لانه يمكن ماشي لو نهضر راه نهضر باش نفذ باغ اكزومبل ادني باغ ثلاثه اكيني ثلاثه والعرض خدامة ابعت ثلاثه باغ شوي بري هو نقرا هذا ثلاثه كامل يمكن تعيط اضراب إيه، عام حتى يسقط النظام مي اين نزمر الواحد ونزمر ثلاثه توت لا جورني لما شي غتقل في ساعتين تمديت الجمعه بيس أصبح نخدم الماتسناش 12 هاد ديما راك زمان تيزم الحق ساعتي لوجينات هاد بلا الانسان بلا كلشي هادي بلا اي اون توش ميم با السيكتور ايديكاتيف با تسلاتا تمديد وقرانا راه دونك فا با بيرتوربي ليديكاسيون شويه تمتاي فوالا l'organisation ا مون سونس كي جو je سيت cet اور hein, hors l'air de نستحيل غادي نيلي باسكو يتهضر كي كينا تنبغى نتقن الشفاء نبغى نو سوم دي ميليتون نو سوم ريسبونسابل داك الغرض او وفان ثلاثه يدي تدون لي غريف جينيرال اي مارش اي اون فامي راد ما ماشي داس لي زيتيديون داس لي جو لونس ان un appel aussi اي ceux aux communes وقلنق لا كومينو تساعد خدامين تا شو تبان خمتاس كا الاربعه لا غريف والسعر المعنى رنو تي دغواس ثلاثه وي تا لو سنابوب الى لابل ازكا لي سيدي هذا بلعنا زكا سا سيرا كوا ان النخميون واسنس دوكلي ذا سن الطبيب ذا سن فلاح ذا سن خدام السي ماشي ذا ليتيديون ماشي ذا السيطان فوالا كومون سورغانيزي تايتني ويوم هذه هو الديبا سو الدار موا جابيل او ديبا الى قسقر سنتي لوفا سو الدار نسان لي كارتي نسان مي كومونسي بار لانديفيدو إيماني ساتيسقردش قرو يساس كيوجد يوجد هذه السفو لي زيدي السيستم يقرو يسدي غالا داكور باسكو السيتور لو كاردينيو هذا ولان صحاب الحكومه هذا من لي زافيون هذا ولان صافي هذا شاي ترون ثمورتاي وراه نشام يا رانا من هو ولد نخدم رزال مي نعمل لو ريسكاي مون جو لو برون مي سيتي ريسك دونك يفو ميو كون سورغانيز دور كون كونستروي ان غوفرمون بروفيزوار ان ريتي فون لا كونستيتيونس وتقال انا غفر وسخاي الغاشيم انا هضران القلاب الناد اسقموا من داوي يعني مجلس تاسيسي سيد اون اسومبلي كونستيتيون سوفران نقرست مازيغت اسقموا من داوي ايزرفان وزوالي أوسي يعني ماشي هذه ماك إزرفان وذاك العصابات هي لا فيغي تشان باش انا وطرورس الى سيدي نبدو نخمنا الجدر لي كارتييغ لي كومون لا ولايه ناسيونال الزعون دو تاش اون تاش يون اربع تتبنوا لا كونستيتيسيون تاع جديد فاي تتبدا كوم ان غوفرمون بروفيزوار سي غوفرمون بروفيزوار هذه هي لي زيليكسيون ما فيليس وتسيلين سرا السي لقى نحبس لي زيليكسيون تعلم الحكومه باللي الجمع عديت الى قاس نبيان انا نشطحن كان صغنين كان وتسيلين سرا لي زيليكسيون في الجزائر les élections de France, la constitution تجديد بالك la constitution de France c'est un régime parlementaire بالك ماشي président c'est pas un système présidentiel واش هاد الزكا الا قال شعو كان président voilà à peu près donc moi j'appelle au débat le débat c'est tout واش الدين غير مسدعون كيبر باشون باللي باسكو انا تحدى كاش تعاوني فيسبوك روح اسقع طيب رباشن ايوا رباشن ماشي هذه قاعده ايوا فرعون آه سمعون الجزائر باش تقعد الا قدنا ري مليار نايين الشعب هذه علم تورا روحني مليارا ودفكينا ري مليار غيوانين يوهنوا يحيى ويثنى عليه حدادي وين سعد بوتفليقه سربعة سن انا النار ماشي نوني كي رحنا الحبس نروحنا الحبس سورد تقنا البنكات الشعب الجزائر ونحبس حبسنا عايش هنا انت يا نوصي خدمان مياز كذا اتقننا لي زافير نسان هذا دوخان هذا يحقر يماس هذا يحقر باباس هذا يحقر الجاريس يا واد نجلو تا كليغ الموفمون تا كليغ فوالا واش قبل تاك سنقضو غاي سنقضو اتسيتيرا آه، نسامر لي ديفو سكني ما سحبيتيش سكني ديفو ينو قاعدين كيتسنى ديفو هناك وادي بينا فاش نمشام راه فاش نمشام باش ندوكل فايدين نمشام كان نبدو فايدين نمشام في لي كونفيرجونس وندو غير فوالا تنبير